Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Ja, wir laden jetzt wieder öfter Challenges hoch. Bei Longboard-Videos haben wir jetzt schon sehr viele gemacht. Und wir haben jetzt Challenges vernachlässigt. Ja, wir machen jetzt die Chili-Challenge und haben hier einmal China-Chili-Soße scharf. Und wir haben Peperoni 2 von 3 Chili-Stärken. So. Dann machen wir jetzt mal schälen würde. Ah! <laughs> ah. Es kommt raus. Ja, <laughs> dann, wenn nichts rauskommen soll. Wir fangen jetzt an. Of Luffy erop. Bah! oh, no! Beginnen wir nun Runde 2. Noch ein Löffel von der Soße. Boah, scheiße, ich kann nicht. ja. Noch ein Löffel, ne? Mehr Soße. Boah, stinkt, ey! Warte. Zweiter Löffel. kann nicht mehr. Nein. So. Peperoni jetzt. So. Die Soße, die war echt hart, ne? Kann ich mir nochmal zeigen. Alter, dein ist viel kleiner. Guck mal, wie groß meine ist. Das ist ungefähr, warte, das ist ungefähr gleich viel, was wir haben, ne? Ja. Scheiße. Wir haben beide nur die Hälfte gekriegt, also die ähm, bei der dritten Runde jeder nur einen halben Punkt. Wir können nicht mehr Gleichstand. Deswegen machen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Eins. Schnick, äh, Schnack. Nein! Maxi wird mit Socken abgeworfen. Klickt auf den Bildschirm, wenn ihr es sehen wollt. Abonniert uns, liked dieses Video. Wenn ihr sehen wollt, wie Maxi mit Socken abgeworfen wird. Die gefüllt mit Erde. Ja. sind gefüllt mit Erde. Oh mein Gott, oh mein Gott.